incentivado muito, hum, motivado. Sim, eles só, só, dizem coisas boas da banda e desejam tudo bom. Ok. E apoiam também. Muito bem. É, sábado será é, em que local? É, sábado será na Shoprite, se não tem erro. Exatamente. Na Shoprite Namib e dia 11 no recinto da Festa do Mar. Ok. E também tem no dia 17 do corrente mês, a Praça do 5 de Abril. Isso antes de irmos uh, para Luanda, porque priorizamos